calm to making sure nti tetukola nsobi to making sure nti ebintu tubitambuza nga webiri supposed unlike bannaffe engeri gye batambuzaamu ebintu kubanga bo bannaffe engeri gye batambuzaamu ebintu basuubira nti webanatutumira abantu okujja batukwate okujja batukole buli kimu kyonna kyonna then that is going to save it's going to save the the the what the country it's going to save the country that's not going to save the country olira so bwotuma omuntu yenna okujja akwate kojja omugezi bwotuma omuntu yenna yenna ajja akwate kojja omugezi that is not gonna save the country okitegeera baking assure nti kojja omugezi kyayogerako you deal with it wamukitegeera incidence yalumbuya eno njagala etuyigiriza ebintu bingi nnyo nze unlike bannange bonna be mbadde ndaba nga bajja boogera era mbakakasa nti eno ye vidiyo yange egenda okubeera nga esembayo okusinziira ku bintu byalumbuye bino ebigenda mu maaso nsaba musharinga evidiyo eno naye kyeŋŋenda okubawa ŋŋenda kubawa formula mbadde nsaba ku vidiyo eno muntagingire abantu mwenna abali ettake especially kanso muwadanku nyingi njagala ku video kuno obereko kanso wa meri njagala ku video kuno obereko chapter ya noob etake njagala mu ku video kuno mubereko namwe bana Uganda embase ya Uganda njagala ku video kuno mubereko minisita olyemu okera olyemu n'abantu bo bonna b'okolagana nabo emirimu njagala nammwe mwenna mwenna mubeere ku vidiyo eno nup e uganda njagala nammwe mubeere ku vidiyo eno kubanga kati tukooye okubeera nga tudde awo tukaaba nga pulezidenti wange bwe nakuwulirako ow'ekitiibwa kyagulanyi bwe wagamba nti the time for lamenting has finished it is time for action mwena mwena mukimanyi nti lumbu yamaze ennaku mpitirivu ng'akwatiddwa era we don't rule out okubanga lumbuye ziyinza okubanga zempewo ezikunta oba mukiwulira we don't rule out ku ekyokubeera nti lumbuye ayinza okubanga zempewo ezikunta naye kyembadde mbasaba mulina abantu kyemutamanyi nti tulina ba opportunist bangi ku, ku, ku internet kuno abantu abaagala okusuula ekibiina kyaffe baasooka kwagala kusuula people power balamu yavaayo n'agirigisitalinga nga basuubira nti gye tugenda okurigisitalinga they were shocked okulaba nga tuli mu national unity platform mwalaba ebyagwa ku kibalama njagala kugamba bw'oba oyagala enkyukakyuka beera ready beera redi okubeera ngaokyawagana na buli muntu yenna atayagala nkyukakyuka nkiddamu bw'obanga oyagala enkyukakyuka beera redi ne bwaba maama wo ne bwaba mukyala wo ne bwaba mwana wo kubanga bino ebintu bye tulimu bya ddala oba mukiwulira so nambooze newankubadde nze samuwere nali sikwatagana naye before naye kati nkwatagana naye because tuli mu kintu kimu nambooze alina ekigambo kye yatugamba nti mu anthemu yaffe tugamba nti olutalo nga luwedde tuli mu lutalo oba mukiwulira tuli mu lutalo kati ennaku ziri kumi zakayitawo muganda waffe tetumanyi kiki ekigenda maaso so njagala bannayuganda muwulirize ebigambo bino byeŋŋendo bagamba bwe munawuliriza ebigambo bino byeŋŋendo bagamba then incidensi ya lumbuyi egenda kubeera very very simple njagala tubeere tulekeraawo kulamentinga the fact is muganda waffe lumbuye ali mu buwambe that is what i can tell you naye mu buwambe obwo we don't rule out two things we don't rule out the possibility nti ayinza okuba yafa njagala mumpulirize bulungi nnyo lumbuyo najja atya okuwambibwa kubanga the reality is lumbuye teyakwatibwa njagala mbavugira ekintu kino mukiddeyo mukiwulire bulungi lumbuye ola along mujjukire olunaku lwe yakola vidiyo olunaku lwe yakola vidiyo n'akwata omwami oyo eya e, e, whistleblower eyava eyava e, e, simanya bali bamukwata mubavubuka be bakwata mu meeting ezo zibatugamba nga bakatumba amalamu yavaamu ng'ayombye babebe kulu ze baatendinganga mujjukire wisobulowo oyo gwe yaleeta omwana oyo omwana oyo gwe baali bamanyi nti afudde mba mbategeeza mbagamba lumbuye lwe baali bapulaninga mba okumuwamba lwerwo olunaku lwe yamala okukola vidiyo Mwealeto yo umwana ya ve Uganda Eyali ayogera mujukira video yo mujukira bulungi Wa mchitegera So Lumbu yebata andiko kumuta ambulirako Ninjagalo kugamba anti wa, Abantu mwenna babadde involved mu bintu bya lumbu yebino Because Bamafia Beba wamba lumbu ye Bamafia bano Ngamulimu na mwe na Uganda ababere take bamafiya abawamba lumbuye ne bamutuusa ku mbeera gy'alimu leero ne bannayuganda mwemuli waliwo abantu abalabibwako nga baagala okusemberera lumbuye waliwo abantu abalabibwako nga baagala okuyita lumbuye agetinga envolved mu activities zaabwe naye nga bwe bayita lumbuye wabeerawo gurupu y'abantu mujjukire ettaka awo waliwo abakaadi wa waliwo abasimanyi abasyprasi waliwo ababosnia hezegovina abamba mafia bangi ate betaaga nnyo sente oba mukiwulira so mbatandikira ekintu kino mu bantu abajja okuwamba lumbuye mu missioni eno eriwo eyokutuwamba kati gye muintroducinze eyokutuwamba mu employinga bannayuganda bannaffe so mu mission eno y'okuwamba lumbuye bannayuganda mwalimu ate mwenna abalimu mwenna mwenna tugenda kuba one by one ne bw'onaabeera obeerawa ne bw'onaaba obeerawa kaakati waliwo lwe baageza lumbuye lwe yakwata bu vidiyo obwo lwe baali baagala okumutwala lumbuye alina abantu be yali ayogera nabo era mu vidiyo ezo muziraba muwulira abantu bayogera nabo abantu abo bavuddeyo ne bakonfesinga nti baali boogera nederumbuye ne batubuulira all what is going on oba mukitegeera kaakati we bamaze okutubuulira all what is going on lumbuye awambibwa lumbuye bwe yawambibwa batugamba mbu n'oluggi lwe baluwangulamu nkiddamu lumbuya okumuwamba okumutwala n'oluggi lwe baaluggyamu bwe bajjamu oluggi ne bamuyingira munda ne bakola ki ne bamukwata lumbuya okumukwata yalwana nnyo era lumbuye ayina omuntu gwe yakubira essimu ayina omuntu gwe yakubira essimu omuntu oyo ali samoya yasangako mystical zaalumbu yempitirivu oba mukitegeera kati lumbuye mubamaze okumuwamba bamukozeseza byonna byonna byonna then okuva olwo kakati the question is here njagala munootinga ebintu bino wansi the question i am asking is abaasooka okwoganizinga looya obaye nupu chapter abantu bano nali mbogeddeko olwasooka mulina vidiyo gye nakola nga mpulidde nti lumbuye gundi ono okera oliemu bwe yayogera nti lumbuye ali ku nnyonyi agenda navaayo ne nkola vidiyo ne mbagamba mubannange mmwe singa lumbuye bamutwala kati the question i am asking ani yategeera nti lumbuye ali mbuzibu that is njagala mumpandikire ebibuuzo ebyo ani eyasooka okutegeera nti lumbu yali mbuzibu era bwe wategeera nti lumbu yali mbuzibu what steps did you take kubanga lumbu ye mubadde mumumanyimu ababadde close naye nti yava mu istanbul n'asemberako samoya naye nga lumbuye abadde ajja n'abamiitinga somehow nga ye bambi abadde takimanyi nti wajja okumiitinga waliwo ganga y'abantu nga makumi asatu abalimu abagaddugavu abalimu n'abasajja baawe ettake abamukiipinga onu nga bamufolowinga oba mukitegeera kaakati njagala kubuuzamu ababadde bakola ku bintu by'ettake ababadde bakedde ku matya twali mu miitingi mwanawunsinga miitingi ne mugamba nti mulukuloya gwe mufunye kubanga nze kati bino nvuddemu okulamentinga era eno vidiyo yange yesembayo okwogera ku bintu byalumbuye if it needs be nange ngenda kuteekamu engatto ninzije ttakaawo njagala mumpulirize bulungi ebigambo byange bino njagala okwebuuza bwe tuba tutandika bwe tuba twetaagisa abantu abatandika okugenda ewa looya lwaki temwasooka genda ku poliisi kubanga ensonga gye mwawa mwagamba nti abasinga temulina biwandiiko poliisi everywhere tosobola genda ku ripootinga bworipootinga omuntu nowayo adress yo tebajjaogwobakubuuza nti gwani tebasobola kukusaba kiwandiiko tosobola kwetwala ku poliisi ate ne bakukwatirayo oba mukitegera tosobola kwetwala ku poliisi ate gwe ne bakola ki mwe bwe mwasooka okubeera nga mukwata ne ne honaleba omulamba zaake ne mumugamba nti mufunye looya looya oyo kampuni ye yali eki kubanga looya tasobola kuwoza musango nga tegugenze ku poliisi singa mwakeera ku makya ne mu ripooti nga lumbuye as a missing person after 42 hours bandibadde babaako kye bakola ne bano bamuwadda nku nyingi lwe babajja the following day bandibadde bamanya nti bwe banaagenda mu poliisi bwe banaakebera mu data wa poliisi bajja kumanya nti owa poliisi ono ye yamukwata era omusango guguno bwe gwamukwasa lumbuye bw'aba yakwatibwa immigration there is no need of him going to the police okitegeera there is no need of him going to the police so ekyo njagala mukitegeere tulekeraawo okulama entinga tukole ebintu ebiri professional because we are the national unity platform tulekeraawo okulama entinga tukole ebintu ebiri professional tulekeraawo okwebuleminga kubanga muganda waffe there is a possibility nti ateekwa okuba ng'ali mu buzibu kati tutambudde bwe mwatwali mu zuumu honalebozaake yavaayo n'ayogera i was very amused okulaba nga honalebo muwadanku nyingi naawe wavaayo n'oyogera era waalimu alimu looya ali mu amerika n'agamba nti mumugambye nti looya owe ettake ayirabye ku lumbuye era n'ayogera naye naye ate prior to that ono custody yayogera the bwe biti uh, uh, with some other Ugandans and they have been charged with uh, several crimes they have committed or uh, offenses that the Turkish authorities have preferred, including uh, breach of immigration regulations and rules. they will be deported or, or they already be, been deported and they're on route to Uganda, where they'll be in Uganda probably uh, in the early hours of uh, tomorrow morning. I wanted to take this opportunity to um, assure the family and friends and those who uh, have been following this story closely that Lumbuye, uh, on arrival uh, with his uh, other accomplices, uh, will be. Uh... Okay, Kakati Lumbuye Mutambu, the Honorable Mwadanku Nyingi. Okay, njagala kudayo mwemwe na mwena. Echintu choku sonda sente. Honalebo zake aina abantu ya sisinkana. era mwenna mwenna abaasisinkana hulanebozaake mukimanyi bulungi nnyo naye mukimanyi bulungi nnyo nti mwali mwagala kutomeza honalebozaake kubanga nze bwojja wano ewaffe nze mmanyi nze mmanyi n'okusinga ebigenda mu maaso oyo olooya wammwe gwemwafuna oba yali waawa kyova olaba ngaono omukyalo ow'omu amerika yali very skeptical about oyo looya gwemwafuna mwaleta mwaleta amount of 70000 dollars and 100 emitwalo musanvu musorry 71000 us dollars gwe mutwalo gumu emitwalo musanvu mu lukumi ezo sente nga mukimanyi nti zigenda wa mufere honalebo zaake bw'omubuuza eby'emiti yanaabimanyi bulungi honalebo zaake ebintu byettaka tabimanyi era honalebo zaake yali akola reported speech era neolwaleero mumuwulira bye bulungi nnyo mugundi ye abadde akola reported speech kati mwe abantu bettake abakeera ku makya ne mufuna abantu abo abaasaba ejo emitwalo musanvu twagala mutubuulire mwazisabira ku story ki ate njagala okukakasa bannayuganda nti essente ezo zasondeddwa zibadde zibulayo katono nnyo okubeera nga ziggwayo sente ezo zonna zonna ziri mumikono gya nupu diaspora sente ezo ziri mu mikono gya nupu diaspora eno muli mu kutugamba lumbu yaali wano abantu be uganda bali mu kutugamba nti lumbu yaali uganda kakatiraba ekintu wekijjira amawulire genkomye okufuna amawulire genkomye okufuna honalebo muwadanku nyingi wagenda nomitinga tax ambassador in uganda okibadde okimanyi nti the day you met the tax ambassador in uganda the following day lwe bakwata lumbuye era lumbuye nakolaki na, na Turkish ambassador oyo that very sorry the moment you met the ambassador the following day wagenda ku airport ngolinda lumbuye that very following day Turkish ambassador teyaliyo Uganda Shadi anabuma mbadde nsabo je wanengala biyo please mbadde nsabo ove wanogende honale bomwadanku nyingi dayo labe the, the day you met His Excellency the Ambassador of Turkey in Uganda. The following day, ono oriemu agamba mbunu, Turkish Ambassador ja. I mean it, rumbu ya ja. That's olunaku olu, the following day, yabe yanga avamu Uganda. Wamu chitegera. Echintu echudayo chinoting. Then, honale bo muwadde anku nyingi the answer is very simple ne kanso wa mary mbadde nze nsaba bwe tuba twagala okusucceedinga okufuna oba okudiginga bottom ku kintu kyalumbuye good enough all parties tulinayo abantu mbadde nsaba bino wammanga tulekerawo okulamentinga nze navuddeyo tulina strategy zetukozesa wano nze penge sikiriziganyanga nako naye mu bintu ebimu byakola naye waliwo ebintu ebimu byenzikiriziganya naye penge live gyakoze the only ensobi gyakoze mumubadde musuubira nti zaake asobola ogettinga involved n'abafere mbunabba bannauganda zaake ye muntu atasobola kukikola era mu bannauganda bapolitician singa mumanyi nti after bobi wine tuyinayo zaake zaake tasobola getinga involved mu bintu byakifere wano fredi lumbuye nga mulamu mujjukire yagenda n'abika selekita davi era selekita davi ng'ali mu lujja ewa bobi wine yamwebaza tulina strategi zaffe zetukozesa nomani kyakola mumuleka akikole buli muntu yenna yenna akole kyali supposed okukola okumakinga sure nti lumbuye mulamu oba mufu nkiddamu muri temubuleminga muntu yenna okujjako bana abagala okutukakkanya wansi tubagambe nti ssente ze mwasonda twazizudde nti abantu abazibadde bagenda okuzitwala baffere ekyo kyo mukikkirize ssente zammwe weeziri era bw'oba ogamba nti oyagala ssente zo bajja zikuddiza naye the most important thing is to locate muganda waffe alikyaliyo ettake naye nze ngambakakasa minister no okero riem he's not a very stupid person he represents an institution minister okero riem tasobola kuvayo nayogera byanjwanjwa era mu abannupu abe uganda mbadde nsaba ministono mumubuze kubanga ministono he represents an institution whereby institution ye ministry ye mwemuli ne embassy kakati bwagamba nti lumbu yali ku nnyonyi ajja era agenda kutuuka ssaawa bweziti ne bweziti era ne bamukubira ne bamugamba nti nno ajjidde ku nnyonyi bweti ne bweti lumbu ye bwateekwa okubeera nga abantu b'ettake abali ku embase be baakola ki kino kigatta ekisigatta nti lumbu ye bwe baamukidinapinga bano abasajja baamukidinapinga baalina intention ey'okumakinga sure nti atwalibwa kwembase kati wano mulaba nti bigatta mulaba nti bigatta minister okero oliemu however clever however clever he is however stupid he is he cannot just come from the blue and he makes a, a statement and he says lumbuye we have him we have him he's under custody under the tax kubanga muwadanku nyingi njagala kuddayo singono omusajja abadde under tax authority under the tax control i mean authorities bwe wandibadde ogenda wandibadde omulaba taketeringa uganda ate njagala okugamba owekitiibwa muwadanku nyingi pulize ebyo byokugamba nti otambulawo otambulawo otambulawo ebyo bikome taka enene ne ankara yenyininyini i mean e, istanbul nene okitegeera so bwano bwe tugattagatta minisita ono bwebigambo bye yayogera he was informed first abasajja bano genda okubuukinga tiketi zinesatu baabuukinga ku Turkish ne babookinga ku Emirates ne babookinga ku Rwanda Air bana abasajja they are not stupid okusasula ssente ezo baali bamanyi kye babookingira oba mukiwulira baali bamanyi kye bakola ki kye babookingira oba mukitegeera so bwe tuba tukola ekintu kino honalebo muwaddanku nyingi ne kanso wa meri mukole ekintu kiri kimu declare lumbuye as a missing person in turkey then bwe mundumudiclaringa kubanga bali bannaffe abaasooka instead of okugenda ku poliisi ne badiclaringa lumbuye nti heis missing bo baagenda ne bafunirawo looya looya oyo najja n'atusaba essente ezo nga temunaba ku ripootinga lumbuye nti heis missing awo abantu b'ettaka mwakola ensobi awo abantu b'ettaka mwakola ensobi oba bwe muto bwe mukola okubeezaawo ebiwandiiko byammwe lumbuye was wanted or his wanted by the state oba mukitegeera so mwe honale bwe muwaddanku nyingi ne kanso wa mary musooke mudiclaringa erumbulye nti heis missing ne baloya bemukwataganye nabo bagenda kutandika okutracinga kubanga lumbuye gyabadde asula wabaddeyo cctv bwe tunaagatta zino vidiyo zetulina zino vidiyo zetulina vidiyo, vidiyo, vidiyo zino zetulina vidiyo zino betuzigatta enenamba pulete eyo mugiraba That's the evidence. Okitegeera that's the evidence mutwale evidence eno ku police kubanga mu evidence eno mulaba abasajja abo mubalaba abo abasajja that's enough you don't need to go around uh, turkey to looking for lumbuye No, this is the evidence. okitegeera this is the evidence kubanga bano abasajja bakugamba nti baali kumpi ku nyumba yalumbuye ne bamukidnapinga ne bamutwala bwe bamala okumutwala they don't know where they ended up tebamutwala cyprus kubanga waliwo amaato ga ttaka agamonitoringa stop running up and down mbu tugenze wano tetumulabye tugenze wano temutumulabye its very simple mudeclaringe lumbuye as a missing person oba mukitegeera bwe mumala okudeclaringa lumbuye as a missing person tiimu y'abalooya gye mwatulaze kyemwekubisizaako ebifaananyi then mugibwe information yenu then the other thing is okera oli emu yategeera atya nti lumbuye abadde n'obuzibu bwa paasipooti okera oli emu yategeera atya lumbuye nti abadde n'obuzibu bwa paasipooti who gave him that information kati mmwe ntesikiyamu abannupu b'e uganda muina okudiplo okudipa dispersing a team of legal gundi mugende mu omuntu go bagamba nti ajje Uganda ngate tumulaba te tumulaba where is he katinga na feno bwe tuchikuba mu rabadaba style namele kira okonde minga abantu ababikalumbuye because that has been a strategy wano edi mtu efe twayogera ko wano nti bafunye match ne Salimu Sale those are the strategies that we use wamukitegeera muleme bannange we are the national unity platform wamukitegeera we are the national unity platform mukwatookera olyemu mumubuuze wamukitegeera mukwatookera olyemu mumubuuze mukimanyi nti okera olyemu bwe yamala okuakseptinga nti lumbuye bamuyina then we yamala najja namenyawo na, na statement ye ani yamenyawo statement enanga nakugamba nti ffe poliisi tetumulina yes enanga tebamulina kubanga ne bwe yandize wali entebe yandibadde akwatibwako bantu balala wamukitegeera so bannange tulekeraawo kati njagala obbagamba ba opportunist betulina bagenda kujja wano babagambe mutwabagamba mulaba twabagamba naye baganda bange mwabali ettake baganda bange mwabali ettake kino njagala kubaga wa warning kino ekintu kyalumbuye mukyakitwalanga ekitono singa lumbuye abanga yafa mugenda kutubuulira oyo looya gye mwamujja eyagamba honalebo zaake nti amulabyeko mujja kutubuulira gye mwamujja mujja kutubuulira ezo ssente omutwalo omusanvu mu lukumi ani yazibawa wa mukitegeera so lumbuye ali matankane ngaempale za museveni toyinza keera kumakya n'ogamba nti ali wano kubanga njagala obbagamba bannayuganda mukimanyi bulungi nti take erina abantu abagiyeekera abali e uganda take museveni abadde yeetaaga lumbuye dead o alive oba mukitegeera so take ebadde ekolagana ne uganda era ne mu bantu ne mu bantu benyininyini balamu yagenda n'akola post nga yeebaza gavumenti ya take abantu bennuupu mulina gwe mutandikira balamunze yangambako nti lumbu ali mugundi ajja nenkubuuza balamu otegedde otya nti gwerinda so this is very simple this is very simple mulekeraawo okubeeraawo nga mulamentinga ndabye bannaffe aba nze kojja omugezi bwe nzija wano okukola zilive ne bwe mbeerako n'abantu babiri nnaku mpitirivu ng'akwatiddwa era we don't rule out okubanga lumbuye zinzo okubanga zempewo ezikunta wa mchiwulira we don't rule out ku echo kubera anti lumbuye ayinzo okubanga zempewo ezikunta naye chemba demba saba mulina abantu chemutamanyi nti tulina ba opportunist banji ku, ku, ku internet kuno abantu abaagala okusuula ekibiina kyaffe baasooka kwagala kusuula people power balamu yavaayo n'agirigisitalinga nga basuubira nti gye tugenda okurigisitalinga they were shocked okulaba nga tuli mu national unity platform mwalaba ebyagwa ku kibalama